со скоростью травишь на мозг Ничего не разыграешь, он не лезет Объясняй, Бог, объясняй, Бог Shame. escuchan voces, escuchan mi poniendo luces. so